Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Freak, bienvenidos a un episodio de Ruby Chibi, en este caso es el episodio número 13. Ah, bueno, primero que nada, chicos, muchísimas gracias a, las personas que están en el grupo de Roaster Teeth Latino. Eh, gracias a ellos estoy teniendo estos episodios subtitulados antes que en, en el canal de Roaster Teeth donde los fans son los que hacen los subtítulos. Así que, bueno, si alguien no los hace ahí, no puedo verlos en, en YouTube. Así que gracias a ellos estoy teniendo estos subtítulos, pues, que de hecho pueden notarlo porque pues son un poco diferentes. Igualmente, chicos, muchísimas gracias a todas las personas que me han estado apoyando. Ah, sé que no he tenido mucha variedad de videos, he estado usando solo Life is Strange y Ruby. Y bueno, quiero hacer un poco más eh, variación, así que chicos, si ustedes tienen un video al que gustarían ver una reacción, déjenmelo aquí en los comentarios o envíenmelo a mi Facebook o Twitter, el cual les dejo aquí en la pantalla o aquí en la descripción. Así que bueno, quiero volver a hacer un poquito más de, reacciones. he estado haciendo muchas de animaciones, me gustaría seguir haciendo reacciones de, animaciones diferentes, chicos, así que si encuentran alguna interesante, por favor envíenmela. Y trataré de hacer una reacción de ella lo antes posible. Así que vamos directo al episodio, chicos. Ok, chicos, esto es episodio número 13, de hecho. Oh, ¿están en detención? Let's just get this over with. I'm sure it's not that bad. They did what? The good news is the fire is finally under control, and the cats will regrow most of their fur. Well, you gotta admire their ambition. Don't uh, encourage uh, them. You know they get this from your side of family. Whoa, whoa, whoa, whoa, Don't try to pin this on me. I'm out there every day busting my butt on secret missions. What do you do all day? oh, you care? You want to know what I do all day? That's what I'm asking. I make a home for this family. That's what I do all day. Oh, okay, ya, ya veo a dónde quieren llevar esto. I don't have to listen to your crazy. Uh, ¿Kuroko y Tai están dentro de un ship? Oh, yeah. Dígamelo, no, no lo sé, dígamelo en los comentarios. <gasps> How dare you? <laughs> Get out of my house! Fine, I will. Pero estamos en la escuela. Drink mixer with me. It's a blender, which my buddy gave <laughs> to me. <laughs> I licked it. It's mine. That's not a thing. Stop licking all my stuff. Um, eso se right. puede malentender. Well, clearly you girls have been punished enough. We are so sorry for their behavior. <laughs> hey, son. Um, Blake, Blake and son. Hey. I'm doing a beauty vlog or whatever. <laughs> Why am I doing this? Uh, whatever. The clicks! Clicks are everything! Right. Uh... Over with. Oh man, what is that? Are you gonna pull out your eyeball? Uh, is that normal? ¿Puedo is that what all la reacción yes, buenas y all girls pull out their <laughs> eyeballs to look pretty. Sick. Girls are so uh, weird. I'm learning so okay, much. Son, Keep going. tienes mucho que aprender respecto a mujeres. What's that stuff? Dork repellent. No way. Really? Does it work? Tengo que admitir que Blake se ve muy tierno cuando actúa así. Sí, funciona. Esta es la Blake que quiero ver. De verdad me gusta verla haciendo estas cosas tan, tan tiernas de repente. Cruising on your motorcycle? club good <laughs> A surprise party! I think Pyrrha's birthday's coming up. Who's with me? Pyrrha? Yeah. ¿Cumpleaños de Pyrrha? No. I agree with Yang. ¿Por qué no? That felt strange to say. Oh, but why not? Ruby, don't take this the wrong way, but whenever you throw a surprise party, thing, You're terrible at throwing surprise parties. Yeah. Oh. Oh. Junk? Eso es... <laughs> Nora igual sigue comiendo. Oh, a No doubt from a secret admirer who's heard tell of my... You're all. <laughs> my heart! Oh! <laughs> nope, shutting down. oh my god! Pero piro así. ok. Este es definitivamente uno de los episodios que más me ha gustado. Por dos razones. Este último sketch fue excelente. <laughs> De verdad. Y, la otra es. Blake siendo una bloguera o una youtuber. De verdad no lo esperaba y se ve me encanta este lado tierno de Blake. No sé por qué, no sé, siempre lo vemos muy serio en la serie principal, siempre lo vemos muy afligida por todo. Pero no sé, este lado tierno de Blake de verdad me gusta mucho. Ojalá lo exploten un poco más en la serie, aunque hemos tenido algunos cuantos escenas de ese, de ese lado tierno. En especial cuando está con, con Son. Ah, pero en fin, Actualmente, chicos, vamos, van 13 episodios de Ruby Chibi. Esta es la segunda temporada. Recuerden que si quieren ver la primera o no conocen acerca de la serie, pueden hacerlo en mi canal. Eh, aquí abajo van a estar los links de todas las reacciones que hemos hecho de Ruby, del volumen 1, 2, 3 y 4, además de primera temporada y segunda temporada de, Ruby Chibi, más algunos fanmates y demás. prácticamente hemos visto todos los videos relacionados con Ruby, así que los pueden ver aquí abajo, chicos. Recuerden que voy a estar haciendo estos videos por lo menos una vez por semana y si ustedes me quieren dar un video para cuál reaccionar, déjenmelo en mis redes sociales, el cuales ya les mencioné. Facebook, Twitter, donde donde me pueden encontrar. Siempre trato de estar lo más al pendiente de ellos, así que por favor, envíenme los videos que ustedes quieran ver y yo con gusto los voy a estar respondiendo. Así que bueno chicos, yo los voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por todo. Soy Luis Lobo Freak. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.